pulezidenti w'abategesi b'endongo tusaba otwanalizingire gwanga mujje nga bwe yabadde abantu bazze bameka kyabadde kiti mukulu yafunye sente gwanga mujje eggwanga lyazze kamera zamwe nali nazeesonyiye naye ŋŋamba kampomuleko kubaa muvuma nnyo temwagala abantu boogera mazima fe okusitukwa ne tugenda mu lonchi ya press conference ya kamiliyoni twagendayo lwa memba waffe big event nga tetulina mulekerera era okugenda kwaffe mu press conference eyo wadde nga twayogererayo abantu bye bali batasuubira naye ffe abitex be manjogera ekituufu mbanjogera nsonga entuufu sifa ku bigenda kuddirira kasitama nga njogera ekituufu bye nayogera tebyali byanjawulo byonna kamiliyoni byebimu ku bimanyiddwa ku kamiliyoni era nabyogera boba bantu bakitwala nabyogerera mu obudde obutali butuufu oba mu kifo ekitali kituufu naye ate nze kyendowooza nti ate byayongerako nnyo konsati ye okugijja we yali okugiteeka waggulu konsati essaawa zino konsati tekyali bizinesi okuteekateeka ebivulu tekyali bizinesi abagenda okuntegeera bagenda kuntegeera abatalina bakuntegeera bajja kugezaako ko bakirabe manyi kasite ojja n'amalala mu ndongo endongo yennyini ekweggiramu amalala nekuteeka weyina okuteeka kyayamba nnyo siteegi okugwa eya jose kamilion era singa teyagwa nambaz ezabaddeyo ku luno tezalibaddeyo kusooka ku mulundi ogwasooka konsati yali agitegese mu biseera ebitali bituufu ngaabaana badda mu masomero tageti yali nnungi naye mukama n'akyusa ekintu siteegi neyerindugula wansi mm -hmm. lweyagwa wansi uh, jose kamiliyoni n'afuuka ekyogerwako mu uganda ne mu nsi yonna era konsert nekigijja mu kuteebereza kwange mu kulowooza kwange konsert ebakubaawo nga kumi yali ajja kufuna abantu abagravity beyafuna 34 naye beyagwa yafuna okwogerwako okw'amaanyi kenya tanzania olwensi yonna kamiliyoni yasemba okwogerwako ebiseera biri myaka nga 15 kubeera emboozi ya, ya buli muntu kumimwa ng'aleesa ati music oba ng'alwanye nga be yateranga okukola ebimu ku byamufuula owettutumu naye ku luno babadde boogera ku konsati ye nti stage yagudde ekyo kyamuwanise nnyo era nekimwongerako 50 kubanga eri abantu abamanyi nti bebabeera mu kintu ekintu kiba kigenda kubeera massive kuba press conference kasita ogirabamu keti n'ogirabamuko ne abitex promotions bapromota abamanyiddwa balunywa nebajjo abantu bamanya bamanya nti ekintu tuba tukimaze okiteekamu ekigere nga kisimbudde era kyetulowooza nti gwe mulimu twagukola bulungi nnyo concert netugiwanika era bwe twagiwanise byebibala bye mwalabye nga abiri mu nnya kubanga mukama obudde yabukeseza bulungi kuba teyatonye era abaze ne bajja bwe tulowooza nti badde basinze kuba badde bagenda okujjanga ennaku z'omwezi kkumi abalabi ebintu by'abantu teriyo omuntu ateekateeka kivulu era atafuna bantu wano mu byafaayo omuntu akyasinze okufuna abantu abatono tubamanyi ku likodi yali megadi yali lagadi ne dj mike bebamu bakyasinze okukolera launch nezibeeramu abantu abatono naye era abantu baalimu naye kyetwogerako okufuna abantu ofunye abantu abajjayo abajjamu sente zoba otaddemu n'ofuna n'amagoba teri muyimbi akola kivuna atafuna bantu era obalaba bapositinga bamalina bakyogera na mu luzungu nti history zikoleddwa bakyogera bata mu luzungu kyenyini kyoyogedde ah, naye ngaebiseera ebisinga baba beejubisanga ng'abantu naye nga polomota abateeseteese abeera mu ddukadduka naye nga ate artist ye aba afunye kubanga ekifaananyi kyabantu ah, kasita abantu babeera mu kivulu enkumi ssatu oba tosobola kuswala mu public oba eri abawagizi bonna omulabi abala emitwalo gumu ebiri okusinziira nga bo naye ng'abantu ababadde mu kivulu bonna bobo bagasa etoto ye kamiliyoni ye yasikowalinze nga artist abantu ababeera mu kifo akanaana ku kenda ejuba mitwalo ebiri ebiri nga tobaze ba vip n'okola myunizi bibiri mu ataano omulabi asobola okulaba nti sente nnyingi naye bweotuuka okuzitematema polomota abeera mu miranga kubanga myunizi bibiri mu ataano ng'ozikoze erugogaawo nebiziba bisatu ku kamiliyoni ngaate mukusooka wasooka nolanga ziine zifa ate noddamu fasi t fasi t nebebabanga ba artist bagenda kuyimbirabtogenda bawa amafuta ne publisi neba bakuwadde buwi kiba kitegeeza nti ogenda kufuna obuzibu okufuna amagoba nga promota era artist ye yeyafunyemu mu kintu kino ne promota ye ayina kuyiya wawe agenda kujja ssente azizze weyazijje beziba nga zabadde zize ku akawunti kkiriza obagaana ziba tezigenda kuddawo eyoebeera loosi naye nga mu konsati ezakabeerayo jose camilion ombuuza ekibuuzo nti yafunyeemu teyafunyeemu hmm. jose camilion mu kintu kino yeyafunyeemu okwogerwako buli lwoyogerwako bali ab'ebbali ababeera eggulu eriida nemitala w'amayanja baba booliawo baba bagala okulaba kiba kitegeeza nti artist baba nga ayina tiimu ennungi baba basobola okukumaketinga abadde womiyoni zebbiri nodda ku ssatu abadde ku ssatu nogenda ku nya naye nga mukulaba kwange promota yasigadde down teyafunye sente kamiliyoni kyasinze kumulaga ennyo ng'ogjeeko okuba nti yayogeddwako manyi waliwo okwogerwako mu bubi ng'ate obubi obukwogerwako tebukugattako yayogeddwako nnyo mu bubi ng'obubi obumwogerwako tebumugattako nga bumutoolako n'ekirala ekyokubiri kyeyafunyemu bwe bantu okumulaga nti baadde bamwinako obunyiivu olw'ebyo ebintu byazaakola ku bantu kubanga bwolabanga omuntu baafanga n'olaba abantu nga bakuba embutu ku kyalo oba nga basaagira mu kufiirwako kiba kitegeeza nti baadde balina ekintu ekitali kirungi ekiri negative kyebakumanyiiko naye nga koolo bafunye bufunyi mukisa kukyogera nekivaawo ah, concert nyingi ezize zibaawo okuva omwaka guli twagala otwanalize ngeri omuyimiri yafuna oba omutegesi yafuna ah, otubulire ne conclusion yo ah, concert nja kutandikira ku yazawi azawi yayolesa bulungi nnyo omutindo olwensonga nti record label yabamanaginga zawe bamanyi kyebakola ebintu byonna babimanyi sente bazirina obumanyirivu babuyina omuwala bamubulandinga bulungi nnyo naye artist yalaga bulazi nti amanyi okuyimba era yayimba yapafominga bulungi basiponsa baali bajja ku board era bapromota tebafiirwa kubanga bagenda n'okuteekateeka konsati eyo nga ne sente bazirina naye nga artist ye yalaga nti amanyi okupafominga naye tedonki yazaawe terina nnyo kyamaanyi kyeyamwongerako baabanga yali agula miliyoni bbiri ssatu era yasigala awo naye nga yalaga omutindo naye nga talina nnyo kyamaanyi kyeyayongerwako kakati benzirako ku wininwaji wininwaji baali bamulinamu nnyo emyonta kubanga yali aludde ngaakuba omuziki gwe ngaomuziki mwegulimu bantu ngaomusinji agulina ate azawe n'agenda ateekateeka konsati nga balaba ate azawe yali badde asooka akajanja ako nwagi abantu ne bamufunamu mpalanira ako abantu ne bagamba akatinko ako abantu bajja nnyo olw'akatinko ate nga ne musika mulina era y'omu ku bayimbi eyateekateeka konsat polomota n'avaamu nga alina akaseko ku matama kubanga sente wininwagi ze yafuna ezo bayimbi bebweru bebazifuna efuna myunizi nga bitaano ku lukaaga ebbali tebatambula bulungi naye ekyo kiyinza okuba nga bwali uh, bunafu bwa promota si bunafu naye nga promota yabala bubi obutamanya tageti ya audiensi ya wininwaji waweeri naye nga wininwaji konsati yamugattako nnyo baba nga yali wa myunizi ttaano aba yali nnya nagenda ku myunizi mukaaga oba tiyali ku myunizi mukaaga nga tiyeyongeddeeko yeeyongera okwenyweza nti ddala ssente zabasaba bulijjo zimugwanidde bwe tugenda ku b2c b2c be bayimbi abasinga okunywa mu bannaabo akendo bonna abatongoza konsati wadde polomota yateekamu sente nyingi teyazifuna naye enamba zezajja ku b2c kizo bagana um, manaje polomota yateekateekaku olwo ayinza okuba nga yasuubira kinene era n'ateekamu kinene yensonga lwaki teyafuna magoba ne b2c baali ku millions 2 kitundu naye konsati yaabwe yabagattako nnyo era bali bagula wakati we millions ennya bw'obanga ozze nga tomanyi bulungi kyokola osobola okubawa ettaano naye nga konsati yabawongerako nnyo omwaka guno bebamu kuba va mu lonji ne babeera nga bali waggulu nga bongeddwako mu bitiibwa eby'ekitalo bwe tugenda ku juliana juliana ye ebbanga lyonna buli lwajja ku serena taba na luyimba lupya naye bamulabanga omuntu waabwe kiraasi ye yagiteekawo nti buli mwaka gumu ku ebiri abakolerayo konsert juliana baataalikoze kyeyakola twali badde twewuunya juliana ne bapolomota bamutegeka bonna bavaamu bawanguzi olw'ensonga nti juliana tafulumya fulumya naye muno mu uganda ali omu ku bayimbi abatono ategeka konsati nga talina luyimba lupya naye ate abatu ne bamulaba nga te n'omutindo gyeguli bapulomota bamuteekateeka n'omuyimbi bavaamu nga bawanguzi kikumi ku kinaakyo kakati awo ne tuzzaako omwana mulenzi fikfamaika fikfamaika bamuteekateeka lonki eyasooka eh, babala bubi manyi bwoba otekateeka concert olina okubala ogitesitese ddi luddawa okisaba esente meka era ogitesitesa ebiseera ki okisaba esente meka ebyo ndowooza promota eyamuteekateeka ku mulundi guli yamukozesaamukko ensobi era namuzaamukko emabega naye ku luno abamutesitese bamuteekako hotel africana era nakikola bulungi nnyo ate naafuna n'amaanyi agwa muyimbi munne bobwine ku saidi eno ey'okuyimba tumuyita bob wine mu byobufuzi tumuyita honorable kyagulanyi centamu olwa pulezidenti kyagulanyi centamu omulonde eyawangulwa e, eyawangula ne bamubba yakonkamanyi temujja kasuulamu yafuna ku manyifik famaika kubanga pulezidenti yaliyo ku mukolo gwe namuteekamu ne ku masanyalaze awo yakikuba bulungi era fik famaika talabikalabika muvubuka oyo era baabanga konsati ye yalinga asaba miyoni 34 kizikirizo bagana yamwongerako nalinnya mu ttaano oba mu mukaaga naye nga bw'ojja ng'obugumya asobola okukubira mu musanvu n'okudda waggulu kaakati awo twaddako david lutalo david lutalo bw'ataalikoze kye yakola twali badde twewuunya ekisooka yakwatibwako poromota ayagala erinnya ate katuna yamuyamba ng'alina ku ssente n'amulanga bulungi nnyo namulanga n'ebitaliiyo ffe bye tuyita okulanga okwonoona ensimbi naye erinnya teriina valiyu eriyo polomota agamba nti zeno concerti sijagalamu ssente njagalamu linnya ekyo polomota eyali mu david lutaro yakikola bulungi nnyo kusooka omuntu gwe yagula aseeramukko asobola n'okuguza olunaku n'omutwala awantu naye nga awantu ekifo kijjudde naye nga twalina magoba olw'ensonga nti nga e artist lutalo aseeramuko konsert eh, ah, ye terina kyeyamwongerako naye yakuuma omutindo gwe nga david lutalo kubanga yomu ku bayimbi abasinga okuyimba live babeera ku live taliiko bino mba ate ayimba sidi kyeyayimba kyekyo era lonki talina kyeyamwongerako naye yakuuma omutindo gwe promota yafuna amagoba wadde abantu bali bamusuubiza mangi nnyo olw'ensonga nti buli we yakuba wonna yajjuzaawo naye ate amagoba ge yafuna sige egaali abagatiisa olw'ensonga nti artist ali expensive nga david lutalo naye nga david lutalo lonki eti yamwongerako naye yakuuma omutindo gwazaaliko ah, nkakati betuvaawo ku lutalo netudda ku edi kenzo adiidi edi kenzo adiidi ekifaananyi mu bantu yalaga omutindo mulungi nnyo naye singa promota yalimu nga ye yali ategese edi kenzo festival baaba ng'alina ebibyo byeyali atadde mu bbanka tebyalivuddeyo olw'ensonga nti abantu yabafuna naye teyafuna abo be yali asuubira abaali bajjamu ssente z'ataddemu konsati ya edi kenzo edi kenzo festival beba nga promota yali agitegese kiba kitegeeza nti alina okuba ngaakitaddemu wakati w'emiyunizi ebina mm, ku bitaano ng'asuubira okufuna ssente zidda waggulu naye olwokuba nti ye yali agyeteeseteese yali agyetegekedde nga kedi kenzo kiba kitegeeza nti yateekamu wakati wa w'ebisatu muataano ku bina kubanga radios ne tv ezimu bakolanga swap deal ng'ajja kubayimbira naye omulabi n'enteekateeka stage light n'okuyimba kuba kenzo ekituufu yayiga okuyimba live bwotunulamu amatala ah, ne stage omutindo gwali mulungi nnyo yayongera okwolesa nti omutindo gwo agulimu era agulina naye ku gate collection nze ntunulira nnyo akalyango ntaddemu myunizi bibiri nfunye mmeka nfunye bibiri mu oba nfunye zikka wansi wa weezo concert ku akalyango sente zaateekebwamu tezaavaamu naye artist asinga mu kufuna ekifaananyi abantu kye balaba nti namba zizazze zisobola okujja naye nga sente ze wateekamu tezivuddemu akalyango sente zaavaamu ne kenzo yayongera okukuuma omutindo gwe gwe yaliko teyakka yayongera okukakasa abawagizi be nti omutindo aguyina era agukuumye kaakata awo shiba kalungi shiba kalungi yakola bulungi nnyo naye nze nganze kyesobola okumwogerako yali alina kugenda lugogo aba kugenda lugogo nakola konsat emu wini nwagi we yali nakatenda kaali baddewo kubanga bwetunulira shiba kalungi ne wini nwagi abawagizi tebawukana nnyo ekyokugenda mu serena nze ndowooza yali bulanda nekyokukolerayo sho ebbiri nayo yali nsobi yali akuba cricket ovo concert sho emu yali agenda kukikuba promota teyakaaba nnyo naye teyafuna nnyo teyafuna magoba muyimbi teyaswala naye nga artist tekyamwongerako kyayongera kuuma mutindo gwe yaliko ah, wetuvaawo ne tudda ku chris evans kawes eh, chris evans kawes nze namuteeka ku freedom city ah, kyeyafunamu ennyo yayogerwako nnyo yagenda ku tv n'akaabamu awo n'ateekebwa mu bakaabi abasatu ah, wene agundi ani bamutanina no gravit omutujju ah, chris evans ne kenzo bamuteeka mu bakaabi naye konsati ze tezamuswaza yasigala we yali teyakka teyalinnya neyakuuma omutindo okubalaga nti ddala chris evans akyali okuba freedom city yakolera ddala bulungi chris evans teyakka teyalinnya yakuma omutindo omutegesi yafuna omutegesi yavaamu ng'ali nnabiwundu naye ebiwundu netubyenyigira eyo tetulina kyakukola ngaera abavuddeyo waggulu azawi abavubuka abo bateekateeka konsati nga balina sente zabasponsa nga n'amagoba bagayina azawi artisti teyeeyongerako teyagwa yakuuma omutindo ne promota yavaamu alipa kakati awo mvudde ku shiba kalungi ne chris evans ngenze ku spice diana spaxi diana lonchi ng'oggyeko okukola stage ennungi ennyo ebyafaayo ndowooza mu uganda bano bayinza okuba nga bagikolangako oba oliawo baligikola mudde abayimbi nga bavudde ebweru oba abaana abawano manyi bootakkatokulakulana ng'oggyeko okuba nti yakola stage ennungi nze sisobola kumwogerako ku nyimbaye kuba enyimbaye gyeyayimba era yeyo tosobola kuyimba kyotali abaali balowooza nti asobola okuyimba okusinga nga beyayimba beneewuunya polomota teyafuna ssente teyafuna ssente olw'ensonga nti yateekamu nnyo artist yakola ensobi abawagizi bebe baavaayo ne bagamba nti kyebaali tusuubira kiwatuwadde naavaayo n'abaddamu n'abagamba nti mubadde mwagala nnyimbe nga sirindion eyo nno yabuguma yayitawo abawogezi bo bebaba nga beboogera nze ŋŋamba bannange mu nsonyiwe next time nja kukyusaamu nnyimbeko bulungi era asobola ate nze spice diana mbaddemu za mugobeera bulungi nnyo tugambe ebyo abadde abanga ne ansa zaabyo ng'abiddamu mu mbeera ey'olwali ne kiggwawo naye yavaayo n'obusungu abawagezi be ne kibanyiyizaamukko ng'alinga ate abagambe nti nnyimba byange so nga oba oyimbira abawagezi lonki ya spice diana terina nnyo kyamaanyi kyeyamwongerako temulabisaamu ng'atamanyi kuyimba naye ng'ate akumanyi naye ekyamulabisa ng'atamanyi kuyimba kwe enziramu gye yabaddamu spice diana promota teyafuna sente ali maziga naye bitwabimanyiira ebiri bye tugamba nti ba artist basaba sente nyingi ngaoba oliawo tezibajjaspice ah, diana bwatyo beyaggwa naye nga babanga yali ku million sente ze yali asaba babanga yali asaba ttaano oba mukago wa musanvu yasalikamuko naye ngaosobola okuvaayo eri n'omuwa singa ku ezo gwolitubuulira nti ddala azikola bw'aba nga yali wa ttaano kkiriza obagaana aba yasalikamuku ebbiri nadda ku ssatu aba yali ku ssatu abakkako wansi kyekigambo ekituufu ah, gravity omutujju hmm. gravity omutujju nze no simwewuunya abamwewuunya be neewuunya gravity omutujju akyali muvubuka ate yatondebwa okuba nti muvubuka atalina nnyo mpisa za mu bantu atayitawa bantu kitiibwa ataba bakulu beebitiibwa bali mu music industry omanye empisa tebazisomesa byasanga byayogera ayogera alinamu enjogera eyo yakabampande naye talina nnyo kyamaanyi kyemwongeddeko lonki ye yali ya bigambo kikubye nkimenye emitwalo esatu ngabyogerera mbawagizi be ngaokwejo bisobola okubeera nga artist naye nga mulonki zonna ezakabaawo muto wange oyo gravity omutujjo wa buyu y'omu kuba kyasinze okufuna lotana naye olwokuba nti munange ebigambo bingi konsati yagikuba ebigambo era promota yagiteekateeka ali mumabanja era nessene zebamubanja muto wange ebbalamu sekuritale jeno wa npa agenda kuyimbangamu ebivire era ojja kumulabanga buli kivulu bala mukyateekateeka kujo nga ali bweru gravity aba alina okubeerako abasasula amabanja gravity concert ye kyalina nnyo kyamaanyi kyeyamwongerako naye mubawagizi be abajubisajubisa abamu ne balowooza nti oba yakikubye naye nga kigambo kituufu mu banno bonna bana abakakola concert yakyasembye okufuna lotana naye nga gravity yoyo yoyo bakuyingira mu bantu abosanze abo bakubba omuziki entertainer mulungi n'ennyimba ze ayina nyo ennyimba omuyita baboga music ayina engeri gyakubamu emyezi ebiri esatu n'akuba n'akuba naye abeera w'amaanyi nnyo era asanyusa nnyo abantu ababa bazzenga enkuuka eyo ngaekyepukulu abazze abakuba omuziki n'akulowoozesa nti obayo abaleese naye nga yegulavita omutujju anaasigaddeyo naye byonna byonna byotugambye otulaze nti bapromota basalwa lwaki temuva mu ndonga eno kaakati ekigambo ekyo mukibuuza nnyo essaawa zino twalangira nti twawummuza ebivulu okuva lwetwalangira nti tuwummuza okuteekateeka ebivulu mpaka kwisita njagala ombuulire molaalo mu ggwanga ogirabawa bonna abateekateeka bonna bali mu loosi twabagambye ti polomota twagala kusooka kuwummulamu tusooke twesootinge ne mediya batukendeze ku ssente abayimbi bakendeze ku ssente leven twogere nabo abaakola amalala ne bategeka nesenjala okugamba mbuuliraayo timwagana okuteekateeka bootawulira mulaalo n'abantu ku valantine tebadigize towulidde abitex ngaalanga towulidde ruba event ngaalanga towulidde balamu ngaalanga towulidde bajjo ngaalanga towulidde luba ngaalanga towulidde balunywa ngaalanga towulidde keti towulire ema promotions nga balanga n'abalema promota abalala abamanyiddwa abalanga buli lunaku ne uganda tebamu nabugumu kubanga ebivululo tubiteekateeka ku mpewo n'abalabi bafuna mulaalo nebagenda nafuna n'agula akagoye n'afuna agula ekizigo n'agula engatto naye valantine yali wansi nakati kisaawe kino nyona kiri wansi twagezezaako tugezaako okubalaga nti tusobola okusitopinga ntaddamu kuteekateeka bivulu abayimbi ne babeerawo naffe ne tubeerawo era essaawa zino abayimbi abapolomota abamu bali mu kunonya byakukola birala byebaba nga babadde tebabiyina olwensonga tosobola kuteeka bantu sente nezifa noteeka sente nezifa era twaniriza abapromota abato muyingire mu kintu waliwoawo yayingirawoawo oyo gayiwe fort oyo e, e, bamutikidde banno okimanyi nm kamuleke omwami ali bamutikidde obaki bibaki ebyo kakati yagala naleeta amalala ebyo nebimukuba n'amaliriza nga azze mu bintu bye bituufu kati nsaasira ne maneja ne promota munaffe omukyala big event baba nga tayimiridde genda kusiitanamuko enda kufunamu ka setback kuteekateeka ebivulu ekigambo ekituufu tekyali bizinesi okugjako kakati mpozi n'abayimbi abayimbi mwenna abaagala okutegeka konsati mbadde kino amagezi mbawa ga bwereere okugjako ng'ofunye polomota atamanyi kyakola naye polomota amanyi kyakola tekyali polomota asobola kukwata milioni za ataano naziwa muyimbi nti nkuguze ngenda kuteeka lonki kati abayimbi bwenyini nyini kwata sente ziwe polomota akubalira expensi ni milioni zibisatu mu ataano ozikwata ozimuwe akuteekere konsati teriyo polomota amanyi kyakola ayinza kuddamu kugula lonchi ya muyimbi era abayimbi mukole ssente mwetegeke oba si kyekyo zikwate ziwe polomota mugambe ntegeka omuwene sente zokukolera mm. otherwise bizinensi yokuteekateeka ebivulu ekalubyemu kati eriiso twakyusizaamuko tugenda kufunamuko keebweru kubanga essaawa zino oleeta diamond platinum for example oba lema nigeria oba luga omuntu nava ekoboko e e, e, nava buli nsonda ya uganda ngaze kulaba muyimbi oyo twagenze okwebala munze nagenze okubala sozi nakateekateeka nakafiirwa munzi nga bina bajjo alinga mu bitaano balamu alinga mu bina ziyakafiiro ezo sente zireeta omuyimbi webweru tekirina kituyamba okuteekateeka ebivulu mukaaga nebyona ne bikukuba ate abantu ekibuuzo kyemutubuuza nga tulaba ngaekituufu beibanga bibasaalwaki temubivaamu so nga sente ezo nobaoba ozitadde mu nigeria oba omutanzania sigamba nti abayimbi baffe tebaveeko twagala betereeze mu maaso batandike okuwa bategere ntuyita mu buzibu bungi nnyo akolera ettaano azisala agende ku bbiri akolera omusanvu azisala agende ku bbiri kitundu tutandike okuzza ebbanga tutadde sente mu bayimbi baffe tuli mu loosi myaka 15 so ngaokwata millions bina noziteeka mu muyimbi w'e nigeria ezo sente osobola nozifuna basponsa basatu naye kati basponsa bawano batabulwa omuyimbi ayimba enateete nayimba kibaale najja nankumbi nayimba ku mbaga kakati sente aziteeke muki basponsa tebakyateeka sente mu bayimbi bawano era kati amaaso twagatunuulidde mu bayimbi beebweru kati bebakola sente abayimbi beeka tebakyava mu sente olw'ensonga nti bali buli wamu mpozi nga mbategeeza nga sina bakuva ku supaka tv mutakateekamu temuddamu okuntunuzaamu kamera hmm. twagala mulwanirira omuntu wa bulijjo bailmi out easter mande busaabala mubeere standby abayimbi bonna abalwanirizi b'eddembe abaagala abantu ba wansi abaagala okuyamba bamwoyo gwa ggwanga berimi out concert gusaabala easter monday details mubeere ku tv eya sipaaka mugenda kuzifuna mu butongole nvuddeku sipaaka tv na mutima